Je me trouve avec Anthony à l'école 42 qui travaille pour la société Swissborg, qui donc, vous l'aurez compris dans le nom, vient de Suisse. Tout à fait. Donc société euh, qui avait à l'origine deux fondateurs. Aujourd'hui, euh, vous êtes une quarantaine de personnes. Vous continuez à recruter encore. On recrute toujours d'ailleurs, euh, si vous êtes un Scala développeur, on recrute beaucoup de Scala développeurs, donc euh, vous êtes les bienvenus. D'accord, donc votre but c'est scale, scale, scale, en tout cas en nombre de personnes et puis conquérir le monde, ou euh, là vous êtes quand même à une, taille euh, qui vous convient pour l'année fin 2018, début 2019 Alors on, on, cherche bien évidemment toujours à scaler, hein, on a un projet qui est relativement ambitieux, et en plus de ça, on a des équipes donc euh, au Canada, à Tokyo et à, Londres, et euh, le headquarter en Suisse. Et effectivement, on, souhaite euh, scaler la team. On a un double challenge en fait. On scale à la fois notre team et une partie des activités qui sont qui sont déléguées au sein de notre communauté, puisque c'est un, des buts aussi de, enfin une des raisons pour laquelle on a créé Swissboard, c'est avoir un, concept de DAO, donc de Decentralized Autonomous Organization, et de de, compter sur notre communauté pour se développer. D'accord. Tu me racontais tout à l'heure que, et ça c'est pas commun, au niveau de la gestion de la communauté, vous misez vachement sur Reddit. C'est ce qui est quand même, euh, parce que dans la, dans la crypto, clairement, tout le monde est sur Telegram, Discord. Alors, il y a aussi du Reddit, hein, clairement. Euh, moi, quand je prépare le crypto live, je vais voir aussi des news sur Reddit, parce que c'est là que c'est le plus frais avant que ça up ou que ça down. Mais euh, vous, particulièrement, vous avez en plus un espèce de système de points de fidélité. Tout à fait, oui. Alors, on a, on appelé ça un Swarm Intelligence Programme. La Swarm Intelligence, en, deux mots, c'est comment on peut, à partir de, résultats individuels, faire émerger une intelligence supérieure. Et ça rejoint cette notion de communauté donc euh, peut-être que plus ensemble, on, va plus loin. Et c'était notre, euh, notre idée initiale, et c'est vrai qu'on aime bien la plateforme Reddit, puisque euh, même si c'est pas la plus sexy, on va dire, visuellement, c'est une plateforme qui permet d'avoir un système de comptabilité interne qui permet de mesurer sont, qui permet de mesurer l'activité d'un membre de la communauté avec ce qu'on appelle des karma points. Et on a associé un système donc, de reward euh, avec ces Karma Points, donc les, membres de la communauté qui sont très actifs, enfin qui sont le plus actifs, et, on a un poste qui explique très bien ça, euh, reçoivent mensuellement donc, euh, un reward en fonction de leur activité. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens là qui sont, donc on est début décembre 2018, aux gens qui voient le Bitcoin tomber gentiment mais sûrement vers les, 3000 euros, alors qu'on était à 19 000 l'an dernier, pour les sécuriser sur le côté technologie blockchain par rapport à cours du Bitcoin, pour vraiment décorréler les deux, avec vraiment ce, focus qu'on voit sur toutes les conférences parisiennes sur les user cases, euh, donc sur les cas d'usage concrets et réels euh, de la blockchain, pour vraiment essayer de les décorréler de ce sacro-saint cours du Bitcoin dont les médias ne parlent que de ça finalement euh, dans, les médias grand public. Donc, euh, donc quel est ton, avis là-dessus pour sécuriser les gens qui ont envie de s'intéresser euh, à la crypto-monnaie, à la blockchain et pas seulement de voir passer ce petit cours du Bitcoin dans les médias mainstream Alors, alors c'est vrai que bon, déjà dans l'absolu, 3000 dollars quand on regarde, quand on s'éloigne un peu plus et qu'on reprend le cours du Bitcoin au début de la ligne 2017 qui était plutôt aux alentours des 450 dollars, ça reste une performance, on va dire, honnête pour un investissement sur deux ans. Donc ça, c'est un point. Donc la performance est toujours relative au, télescope, enfin la période de temps sur laquelle on le regarde. Néanmoins, euh, je dirais que c'est vrai que ça, c'est une, une, vision très financière. Donc il y a le prix lui-même du Bitcoin, c'est vrai qu'il est, relativement décevant cette année. Mais malgré tout, la technologie est bonne. Et je dirais euh, peut-être qu'aussi, euh, c'est révélateur du télescopage entre, on va dire, l'afflux le, d'informations qu'on a eu le, au milieu de l'année dernière et à la fin de l'année dernière, euh, et, quelque part juste, je veux dire, on n'a jamais aussi vu des cas d'application, comme tu le rappelais, euh, dans la blockchain. Donc, les entreprises se mettent en marche, les institutions se mettent en marche, il y a de plus en plus de projets qui se mettent en marche aussi. Mais après, ça se télescope avec la réalité du développement. Euh, comme tu le sais, puisque tu viens d'un milieu technologique, les projets mettent du temps à se développer. Quand on veut développer quelque chose qui est solide, ça prend énormément de temps. Euh, enfin, ça prend toujours beaucoup plus de temps que, ce qu'on imagine. Donc, euh, je dirais c'est peut-être un rattrapage entre la réalité de développer euh, quelque chose qui, peut se caler pour le futur et puis l'euphorie du moment d'investir. malgré tout, voilà, la, technologie est bonne. Et puis, si je reviens donc dans, l'aspect financier en lui-même, c'est souvent dans ces moments-là, je sais que personne ne va acheter quand c'est au plus bas et tout le monde veut acheter quand c'est au plus haut, mais la réalité c'est que euh, généralement quand il y a des euh, asséchements de liquidités comme on voit aujourd'hui, donc très peu d'acheteurs, c'est souvent le moment où, il y a des opportunités en fait. Et, je pense qu'un bon exemple qu'on a eu euh, ces dix dernières années, c'est par exemple l'immobilier en Floride euh, qui tombaient à, des des, plus bas qui étaient potentiellement ridicules puisqu'on a des maisons qui se vendaient moins cher que les matériaux pour les construire. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu un effet de rattrapage. Donc, euh, tout dépend, le, bien sûr, je ne veux pas donner de, conseils d'investissement, il appartient à chacun de faire sa propre idée, mais, néanmoins, c'est aussi dans ces moments-là, quand, on quand on est confortable sur l'horizon de temps et confortable dans ce qu'on investit, et la technologie de la blockchain est là pour rester, c'est certain, euh, voilà, il y a des opportunités. Donc vous, chez Swissborg, vous vous adressez aux particuliers comme, euh, comme aux entreprises. Euh, ticket d'entrée minimum, 1 euro. donc euh, je pense que accessible à, accessible à tout le monde, disponible uniquement en site web ou en application mobile Alors, le, notre objectif, puisque euh, au sein de la communauté, euh, les décisions qu'on prend, notamment en termes technologiques, sont votées directement par, la, notre communauté. Donc on a fait une ICO, comme je te le disais, on a levé 50 millions, il y a 25, personnes, 000 personnes qui ont participé. Donc au sein de cette communauté qui est de 25 000 personnes, on, a fait un vote pour savoir s'il était préférable qu'on développe notre application sur mobile ou sur web. Et euh, c'est le mobile qui a triomphé. Donc on, est en plein de développement mobile, c'est moins simple que du web, mais néanmoins on pense qu'effectivement c'était assez juste de faire ce, choix Ok, je suppose que vous attendez euh, que 2019 les, fonds institutionnels rentrent. Euh, est-ce que vous, vous allez bénéficier de l'effet à BAKKT fin janvier, Nasdaq euh, et compagnie ou des ETF ou, ou, pas du tout de ce gros argent qui va faire exploser le market cap mondial qui est en train de frôler avec uniquement les 100 milliards On était à 200 milliards il y a un mois, on était à beaucoup plus il y a un an. Euh, vous, vous attendez cette manne, vous pouvez tranquillement vivre avec votre première levée de fonds euh, toute l'année 2019 si rien ne se passe en 2019. Ce dont toi comme moi, je pense que ce ne sera pas le cas. <laughs> Oui, voilà. Alors, je, pense qu'il y a deux choses. Euh, d'un point de vue Swissborg, donc comme je le rappelais, on a levé 50 millions. effectivement, il y a une partie de la trésorerie qu'on a gardée en crypto, donc on a un peu moins aujourd'hui. Mais malgré tout, on, a, on va dire, on, fait partie des gens qui viennent de, la, de de l'investissement. Donc, on, a une certaine approche aussi de, à la fois de la gestion de projet et de la trésorerie. On, a, on capitalise sur nos connaissances euh, de marché pour gérer la trésorerie, donc hedger, euh, ce qu'on appelle hedger, donc c'est protéger le capital lorsque lorsqu'on sent que le marché va baisser, et c'est pas une science certaine, mais pour l'instant on s'est pas trop trompé. Et puis après on a une approche aussi en fonction de, de l'argent qui est dépensé chaque mois pour mener le projet à bien. Euh, donc nous on n'est pas inquiet à ce niveau-là, effectivement si on avait un, afflux institutionnel d'argent, peut-être que ça permettrait de, de repousser le marché, puisque 100 milliards d'un point de vue institutionnel, c'est relativement faible. Hein. Euh, la, market cap de, Facebook est bien supérieure à ce, niveau-là elle-même. Euh, néanmoins, <clears throat> après là on part dans d'autres sujets, mais quand on regarde le marché traditionnel aujourd'hui, il est en difficulté aussi. Alors euh, ça va sûrement conditionner aussi ou peut-être retarder les développements à ce niveau et peut-être que les institutionnels rentreront pas l'année prochaine parce qu'on est peut-être à l'aube d'une crise. Mais en revanche, ça peut peut-être alimenter un scénario aussi pour le Bitcoin également euh, si on a à nouveau une crise de confiance sur les banques. Et c'est surtout moi, moi je regarde ça d'un œil très euh, curieux et intrigué. Très bien. On va s'arrêter là pour cette interview. Je vous invite à aller voir le site web de Swissborg que je vous incruste ici. Et non, c'était pas un serrage de main. En fait, c'est un effet comme ça pour le montage, tu vois, je l'incruste, je l'enlève, je l'incruste, je l'enlève. Voilà. <laughs> Et puis, euh, voilà. Euh, mettez un petit pouce bleu si ce style d'interview comme ça euh, vous plaît. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire que je transmettrai, bien évidemment. On se retrouve à très prochainement pour ben, un crypto live ou une prochaine interview.